Pengkhianatan Sekretaris Do, akankah benar-benar terwujud? Sekretaris Do adalah orang yang paling dipercaya oleh Chon So Jin untuk melakukan segala rencananya. Bahkan bisa dibilang Chon So Jin sangat tergantung pada Sekretaris Do, karena hampir semua rencana Chon So Jin berhasil dilakukan oleh Sekretaris Do. Selain itu, Sekretaris Do juga selalu sukses dalam menutupi setiap kejahatan yang dilakukan oleh Chon So Jin. Pada awalnya, Sekretaris Do tidak terlalu mencuri perhatian penonton, namun beberapa episode terakhir dari drama Penthouse Season 3 ini, peran dari Sekretaris Do semakin menarik perhatian penonton dan membuat penonton semakin penasaran. Apa yang dilakukan Sekretaris Do sebenarnya? Apakah Sekretaris Do benar-benar melakukan semuanya sesuai perintah Chon So Jin? Atau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sekretaris Do dari Chon So Jin? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mulai bermunculan di kepala para penonton setiap penthouse. Karena ternyata peran sekretaris Do cukup besar terutama dalam misi penyelamatan Logan Lee. Sekretaris Do memegang peranan paling penting dalam misi penyelamatan Logan Lee. Bahkan bisa dibilang perannya sangat besar karena seperti yang kita ketahui, Logan Lee telah diselamatkan oleh sekretaris Do sebelum Chon So Jin keluar dari penjara. Hal ini berarti semua rencana penyelamatan itu telah disusun secara rapi oleh Sekretaris Do. Meskipun mungkin Sekretaris Do tetap memberikan laporan pada Chon So Jin, namun tetap saja Sekretaris Do lah yang melakukan misi itu sendirian. Lalu, apakah Sekretaris Do benar-benar seloyal itu kepada Chon So Jin? Atau dia memang memiliki rencana tersendiri? Jika dikatakan loyal, sebenarnya Sekretaris Do tidak seloyal itu pada Chon So Jin. Meskipun kita sering melihat sekretaris Do membersihkan kejahatan Chon So Jin, namun jika kalian ingat pada season 2 drama Penthouse, sekretaris Do pernah mengkhianati Chon So Jin. Hal itu dia lakukan saat dijebak oleh Jo dan Tae untuk mengungkap apa yang dilakukan sebenarnya oleh Chon So Jin. Saat itu Jo dan Tae mengatakan pada sekretaris Do untuk memberikan dokumen perjanjian antara penyanyi hantu Chon So Jin dan Chon So Jin. Dijebak seperti itu, sekretaris Do dengan gampangnya percaya pada Joe Dante dan memberikan semua yang diminta oleh Joe Dante. Padahal seperti yang kita tahu, seharusnya sekretaris Do tidak mudah untuk dibohongi karena dia orang yang pintar. Hal ini terbukti dari misi penyelamatan Logan Lee yang dia lakukan sendiri. Hal itu menandakan jika sekretaris Do adalah orang yang pintar dan tak mudah dibohongi. Lalu apa alasannya sekretaris Do mudah tertipu oleh Joe Dante? Hal ini mungkin saja karena memang sekretaris Do mengkhianati Chon So Jin dan memiliki sebuah rencana atau mungkin bekerja dengan orang lain di balik itu semua. Selain itu ada sebuah fakta yang sangat mengganggu, hal ini adalah ucapan sekretaris Do pada Chon So Jin sehari setelah kematian Oh Yun Hee. Saat itu dia berkata pada Chon So Jin bahwa saham Oh Yun Hee telah dia pindahkan ke atas nama Chon So Jin. Jika didengar secara sepintas hal ini terdengar wajar, karena sekretaris Do bekerja untuk Chon So Jin. Namun bagaimana bisa sekretaris Do memindah namakan saham tersebut tanpa bantuan Oh Yun Hee? Logikanya saham tersebut harusnya jatuh ke tangan Berona selaku ahli warisah dari Oh Yun Hee. Dan bahkan Berona pun tidak mengetahui fakta tentang saham yang dimiliki oleh ibunya. Jadi bagaimana bisa sekretaris Do memindah namakan saham tersebut dengan cepat? Selain itu kepemilikan saham Oh Yun Hee di pusat seni Chong Ah juga sedikit membingungkan karena bagaimana bisa Oh Yun Hee membeli saham tanpa sepengetahuan Chon So Jin atau Jo Dante, dan bahkan tak ada satu orang pun yang tahu tentang hal itu. Bukankah hal ini cukup aneh, dan semestinya seperti biasanya sekretaris Do pasti melaporkan jika ada hal seperti itu. Apalagi Oh Yun Hee yang membeli saham tersebut, yang sudah jelas-jelas merupakan musuh Chon So Jin. Lalu kenapa sekretaris Do tidak memberitahu Chon So Jin terkait hal itu, Apakah dia orang yang membantu Oh Yun Hee untuk mendapatkan dan membeli saham itu?